neggwanga bwe litambula we have no opposition at all teriwo be basiperinga n'ekyokwogerako museveni nakola incident eh, eh, kabaka eh, atajja kugenda bugerere sawudi aye ali mu palamenti akyogerako wabula abakopi be basibuka naga nti kijja kuba kabaka lino ggwanga lye ne bayogera ku statement y'ettaka nti ettaka litwaliwe bame ba palamenti emiwami batike bantu ffe twavayo ne twekalakasa nti abaffe waliwo endagaano y'olwende tusibaga wano bino temwabitwala butwazi nga mubiguze mwanyaga binyaga bidde waffe palamenti ebatise miki emimwa hmm. eggwanga uganda hmm. teribangako nabaaki opposition. Ba opposition. Mm. Nsonga kankuwe, muntegere yangi, mm. etali mukusembayo, nawo bene ntegere yiyo, naye ntegere yangi egambe etya. Mm. Botunula mu constitution, akatundu akeshanda mu bili capital A. Kawo omwaganya bana opposition okutula mu parliament, n'okutondebwa okwayo nti government ne banka abagivuganya abasinza mu bibiina byonna ebiribeera commissioned ne register of document mm. n'abakakasa mu government okweba certificate of association ne memorandum of association of understanding eziweebwayo ezikakasibwa nti tuzze objectives zaffe zezino ne ba commissioning ebibiina ebyo mu mateeka bibeerayo ne leader of opposition mu paalamenti mm. akakasa obuwolereza obwo n'okumirawo kwabwo era privileges zimuweebwa gavumenti yo ezissaawo ezisobola okutambuza nokakasa nti gavumenti ewabulwa mm. onfuna bulungi abasinsi mu kussaawo enkola y'ebibiina leader of opposition mu capital a nyinga y'ekinana mu ebiri capital a aweebwa privilege ezize ezimu leader of opposition hmm. ezaagala okutuuka ku mutindo ogwa prime minister leaders uganda mbaniriza akati omulundi guno ogwolunaku olwaleero abaganda bange abawangalira e china abawangalira e japan uh, waliwo omuganda wange uh, awangalira uh, mukafo bakayita miso garden uh, waliwo n'omulala uh, abeera nnyo mu restaurant bagita yamasen japanese restaurant ndooza hey, eh, kintu ekyo kyemukola kintu kyamaanyi nnyo okuba nti no ah, nze ne honarebo jakana sulaimani nadduli mutwagala nnyo mutwagalira ddala mwena mwena abali wanene e uganda abawangalira eruwero abawangalira enakaseke abawangalira ekakooge abawangalira yonna yonna yonna leero nsazeo okwogera bitundu byeno ah, kubanga namwe mukimanyi nti tuli mu taamu egenda ate taamu eba egenda ate erina kuddira gye yava ate negenda bulungi honarebo mm. nkwaniriza okunoa emidia z uganda amiina abantu simanyi lwaki bakwagala nnyo mukwano gwo ah, sijja muyita mukwanogwe njogera mukwano gwo ate mbeera ngaakulengeza jafa makanga hmm. mbadde nsomako komensi wano ku youtube mhm. ngaabantu bawaga buwazi ntiki onale mutuddiremu mutukubire onale mutuddiremu mutuge nemaga a ah, bannaye ate tetuliwo ate ffe kuwakula ntalo okona medias uganda jeffa makanga hmm. Eh, jefa makangala ayayita makanga nga yawa ekitiibwa kyobwakabaka mm. erinnya n'alitwala mm. talina stand na grounds zindetera kuba nti nziramu okwogera ku jefa makanga kubanga mujega muto mm. nabwo kito njagala okwyita ku online medias uganda mm. nti obumpowooku bwe bajja okujja nga bansindikira mm its high time mm. okuba nti ntwala position ya bayibuli gyegamba egamba etya onale eposition ya bayibuli mm. nungi nnyo mu kutunulira ekintu kino ngwe bategeeza yesu nti babuulira akkiriza akkirize agaana agaane nabwe kityo mm. ebigambo byenja okwogera sijja kuddamu kwanukulwana nnumba mu ene mana nga jjefa makanga bwe yakola ng'ayagala okunnengeza wabula mm. position njja kujimulekera mm. yeke nyine ebigambo bibiba bimwokya yeke nyine akamwake ngaobyaga nti kamwaka kabadde omujulizi mm. gwasse yafukibwako amafuta kati jefa makanga n'abalinga mu kiriiki eyo mm. abo bakyali bato mu ndowooza tebannajja na birowoozo bikulu mpulira wabula butya bwayagala aveyo ensi mumanye era ategerekeke mm. abo bajja tutumalira ebiseera bingi bw'abanga afunye obudde atte ku uh, dde ku youtube mm. asomese ebintu by'amagezi mm. ensi byesobola okugula n'okumulabamu ekitangaala mm. naye kunze nga ajja kanasoma nnadduli mm. abo sinza kuddamu kubaanukula of the kayindi muto muto ddala tagwana kuba na budde kubumalirako kale mwekyo hmm. njagala kutegeza abali eyo abasabye ah! nti jefa makanga tegeza abantu bange basabye kigani ekyo tekijja kuyitamu ah! tekijja kuyitamu ah, muto hmm. muto nnyo nnyo ebyobufuzi si kumeketa kumberenge nti bwe naziguze nensika maanyi gavvu hmm. bwe nenoma nja kulyako eteekwa okuddira n'okukulumya amannyo nabino ebigambo byetwogera mu byobufuzi byaffe simanyi gavu zino zetwasiikanga nti ojja mm. kuba zozimanyi ebyofuzi si bwe biri magezi ate oyo tagalina kati jeffa makanga nabagala okuddamu okuba nti mwogereko mm. ate mm. sima ya jeffa makanga yazzemu okwoga ekintu gundi mm. nzingiddewamu entayale mm. of a kind of people ba jeffa makanga nti abo mbazinze mu element age mm. sikyalina bigambo na budde bwenyinza kubawa wabula nja sigaza n'ebigambo byenteekawo akkiriza kkiriza aganaagaane mm. empeera eyo gye tulindidde wakati w'ebibiri yeryawula yani yali omutuufu mm. neyali omukyamu mm. oba oliawo balyegatta ku mugendo kubanga ne kristu bwe yali alonda mm. mubagenda okuba abasika mm. twali badde tusuubira mubayigirize kkumi n'ababiri netunuulira n'okugattako abayigiriza ensanvu mu abana abajja oluvannyuma lw'ekkumi n'abameka naye bwe yali awa obusika hmm. yanoonya sawulo eyali amuyisa obubi era sawulo bwe yakwatibwa mu bulago n'atugibwa hmm. n'abuuza nti anyona ntuga atayogera hmm. nayoga nti nze kristo gwe wayigganyanga nkulonze olwaleero amaanyi gobadde okozesa mu kunjigganya ate goba okozesa mu kubunya kw'enjiri nerinnya sawulo likugiddwako eritta bannabbi okusuusiddwa gegwe pawulo amakulu mu kyogenda kufuuka ekitala kyekkanisa onfuna bulungi kaakati ne bano bajja kutuuka akaseera bafuuke ebitala byekkanisa nga bategedde nga si kuba wabudde wabula hmm. ate nga bo bawulirizaku ebyo byogerwa batandike okwezimba n'emyoyo gyabwe okubaamu amagezi tubeerawo tutya nga tetudumye budumi nakuteekawo bigambo bitajjansa njagala mu nsonyi watera mbategeeza ekigambo kino nti sijja hmm. kwogera ku kyefa makanga hmm. n'ekyokubiri ababeerayo eyo ne balowooza nti jakana nabyo ojja ku youtube kuno nti jakana omuvubuka oyo avuma hmm. abange ebigambo bino mbisimbuliza mu bayibuli yannyonnyola omuyega nenyonnyola omusirusiru nenyonnyola kye bayita sekibotte nenyonnyola omuntu omugwagowavu emaniaka mm. mu bayibuli mwekiribayibuli hmm. nekwawulira amakubo ga sitaani nekulaga nti abo bonna abagwa mu biti ebyo babeerako omukono gwa sitaani n'omwoyo gwa sitaani nekwawula ekigambo kituyita omuntu omukalabakalaba hmm. kyeyatusomera nti mbeere nga abakalabakalaba ngaabaana b'emisota baali boogera ku mugezi netuwa obuufu bwenyini kakati bwoba mu kituuti ku kerezia mm. ekituuti kyonna gyosinzidde gyoli mu kuweza kwa katonda teweerumangamu olumi otutegeeza nti gundi ekyo kyokoze kya bugwagwavu kikufuula omusirusiru tekuba kuvuma bayibuli yamuwa omuteeko mwakola ki mwagwa, mwagwa. Mm. nabagaliza emirembe gya katonda emirungi mm. okubategeeza nti jakanasoma enadduli mm. mutabani w'olutabaalo mm. okudda ku bamakangala ate mba ngaasesemye oluvannyuma nendya mm. katonda bankumi bwatyo abadde honorable uh, jakana sulaimani naduli ate waba amaliriza bannaye munansonyiwa mwabadde mm. baagala uh, waliwo kaposita ka akamu uh, jeffa makangala manyi mugoberera nnyo <laughs> mugoberera nnyo ndabe kaki kaleese kaki kayisizaawo naye mm. mwenna abadde baagala uh, honorable amuddemu aa uh, nale bangambye tagenda muddamu era temuli mulabako ng'amuziimu etopiki ya jeffa makangala agikoze eki amaze n'agisalasalamu n'egwa wali era bannaye jeffa makanga tosuubira nti nebonava eri novuma haji abdul nadduli nti agenda kuddamu aa ono agambye nedda ng'oli kampowooko e, kitetezeza bulungi ng'oli kampowooko Ah, honorable mm. uh, waliwo ensonga gyembadde nyaga twogereko naye ziba ddakiika kumi oba abiri mm. zijja kuba zitumala president museven mabegako awo ayavuddeyo n'agamba nti uh, nti ye oludda oluvuganya gavumenti ye byonna byonna ebikolebwamu abimanyi era abaopposition mm. bakolagana nnyo naye ebitundu kikumi ku kikumi buuza akabakolaako nemedias uganda omulundi ogwokubiri okutandikirawo nale bana online media zibetoleseganyiza obwanga nga tudde mumaaso gammwe okubaako ebirowoozo byempi ebitali mu kusembayo kwabyo na bugezi mm. obwenkunadde wabula okuba nti mpulira olweggwanga lyange mm. nokakasa nti nina siteeka ennene okuba munnauganda mm. specifically ngaate nsinziza okuba nti nsooka kuba musajja muganda mm. okusooka okubeera okuyingira mu embulensi ekigambo uganda nabwa kityo gwandaba asinzireyo yonna gyoli mu mawanga neggwanga uganda nga mwoteredde mm. entende mm. okwagala okuwulira akawunvu nakagakkwategana ku byobufuzi mu ggwanga uganda mm. oteekwa kumanya nti ebigambo byange si bye bisembayo naye ate obutasembayo kwabyo tekyategeeza nti mpa bikyamu wabula mm. kyentegeeza mu kyo kyeki mm. bayibuli etugaa nti wange guddaneribikka ku bigambo sinakabonero ku kitabo olunyiri olwo nkakasa nti mwalukwata otegeza lutya nti ekisa kyenkomo kiba kinatera okutuuka mm. wagenda kubaawo okuddiŋŋana embyo n'okumanya kulyeyongera kuwanyisiganya kwa birowoozo mu kugattako era i stand to be corrected at any one time mm. at a moment mm. omuntu bw'avayo okuntegeeza emboozi yonna naŋŋamba nti jakana wano waliwo ekibula mm. oba wabadde okwotinga etteeka lino mm. diri namba gundi teriri namba gundi mm. era nja hmm. kwebaza mukwano mm. gwange mm. Ron Kagwa asinzira Japan mm. era mutwala nti kitange kubanga emyaka bwali bajogedde mm. oyo aba kitange bwekitaba kyo nga mukulu wange Mpulira. kuba mpezeza emyaka asatu mu mukaaga mm. era gye ntambuza nti buli mayi kumi na mwenda mpeza omwaka mm. mayi kumi na mwenda omwaka ogujja bbiri abiri mu ebiri mba mu mwaka asatu mu musanvu mm. nabwakityo yampeereza mu meseji era yafaayo okunoonya ennamba y'essimu naŋga nti waliwo bwe wanyonyolera bwozza onyonyola ku nsonga nyingo ya namba musanvu hmm. egamba redressing all the elders committed by the past gym hmm. naye bwe tugenda ku google etulaga nti ennyingo eyo mu katundu ako kweyogera ate ye standing into abakozesa obubi obuyinza hmm, wabula ate enamba munaana yeraga redressing all the elders committed by the past gym amazima gennyini mutuufu ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi kubanga amawulire ge era n'ekyo kye tutwala okuba kiwa ebituufu olwaire mu kwagala okutandika n'okujjula kw'okutegeera hmm. tusooka n'ekigambo google onfuna bulungi naye google erina disclaima egamba etya hmm. wano tukuwaako buwi hmm. mu introduction tetukuwa bode fayo nyo okunoonya amawulire amatuufu agakwalagana ku incidenti eno eno just blink of an eye to your information ontegera bulungi kakati google mm. terina bisembayo nayekuwaako negamba nti byetukuwaddeko mu bufu bwabyo mm. waliyo ebirala njaga kutegeeza kitange kaggwa nti nkwebaza ebitundu kyenda mwenda kikumi gyosinza okuba nti omufolowing ate n'abasigalidde gye muli mm. most especially abasinza mu japan mm. namawanga agebunayo tugamba nti diaspora mbategeeza ekigambo kino nti ntwala akadde mm. okufulumya statement machas waliwo wenyinza okugattiramu ko nga bisusse nembigattamu ngaomwana womuntu bwe yakula bayibu kyetugamba mm. taba wamu atera mwerabize ako tetukerabiranga naye enfaayo nnyo kakasa nti bwe najja okukuwa ekigambo mm. nkinako obuufu enyingo namba musanvu redressing all the errors committed by the past regime hmm. nsoma enyingo ezirina empapula ezaali ez'ekkalamu ewatali typewriter hmm. ezaawandiikibwa mu kitabo nga bamaze okukkiriziganya nako kinaana mu ebiri sebutemba akantu ako bwekateekebwa mu lutalo ng'abaganda basusse obungi babuuza hmm. tukizigane interest zisusse okuba ennyingi mu byofaayo n'abo abazze okugatta kuta buli omu ayina yiye hmm. abaffe bwe twali tunyonnyola kasaka etwatulako mu meeyi mu hmm. mwezi gwokubiri february ne mu 781 kaali koogera ku buganda okuba nti wetumala okuwangula tuddizibwa ebyaffe naye buli omu ayina interest ye ate ezitakwatagana byabaganda kusaba federo hmm. tugenda kukola tutya naga nti obufu bwe buto bwe buba bubuli tussewo ennyingo eno egamba etya mu lukiiko twatulamu redressing all the errors committed by the past regime mu meeting gye baalimu yali esoma namba musanvu so si namba muki munaana hmm. kale awo nsoma kubiri ebiri mu hmm. genesis eyawandiika ayinza okuba yalina typing error ngaate yalina kuba namba musanvu tekinenezebwa ate mu mateeka tuyinza okukitwala kubanga kyenyogera kyowe ekiri matchers mugugo kiraga namba munana mm. naye mugutufu bwa genesis yacho mm. kiri namba musanvu mwaba bali munsiko kubanga nsoma byangalo ebyali mu mwaki mu sebutemba kinaana mu ebiri mwaba batula mu nsiko okuva ku ssaawa nyezi okumakya mpaka ssaawa kumi n'emu tekaali kasakaako eh, eh. ekyo baali baddamu ebyo byali mu kasaka kubanga akasaka eh. katandika nga lutalo lwakaweza ennaku kumi n'ezi kumi na nnya mm. akasaka akahaji ne muzeeyi we batuulira mm. essaawa ttaano nga banyumya kaakati bwe tuba tutambula kano kaalimu kinaana mu gumu mm. kinaana mu ebiri n'omwaka guyisemu n'ensuusuuba bamubuuza bye twakkanyako mu kasaka byali bya buntu ogwo mm. bya bwannamunigina mm. tunaakakasizaawa kwe kuyita olukiiko lukakasa abaganda tetulina mbojja na bwakabaka bwammwe mm. bwe tuli batuwangudde nga baganda baliwo kye bagamba ekitugenda okukola okuzza kw'obwakabaka thats why kyenda mu esatu yatikkirwa ebyo byonna ebigudde mu nsonga z'okuba nti obunafu we buli buli exception nga tebumukwatako naye ate nange kyemunenye ate yengaloyo okuyingirayo mukuttira obwakabaka kale mukyo kitange Ron Kagwa nkwebaza mm. olw'okubeera ne clarity n'okwagala okufaayo ku lw'eggwanga lyo mm. ne information kubanga abagezi abasinga baba teboogera mm. basirika ne babeerayo mu kuweereza kwabwe naye nga bategedde era abakukasi b'ensobi bayitirivu naye nayita yenna asobola okuneŋŋanga mu mm. butali butegevu kubanga nakimanya nti abagezi bangi abo bempita bajje tutuule oba oliawo eggwanga lijja sesetuka nga tutaddewo debate enyonyola olugero lwe natandise nalwo oba kyetuyita vaasi ya bayibuli hmm. katonda nga ategeeza ddani nti bikka ku bigambo sinakabonere ku kitabo awo we tulina okubeera katonda hmm. bankuumire honorable uh, ekya president museveni okuvaayo okugamba nti nno uh, nti opposition bo bakolaganira ddala hmm. era ye ayinamu bambegabe abamubegera information okulaba nti nno uh, bagimutwalira ne balaba nti nno weru opposition njogedde ekigambo kino ever since kacyanga nzija ku youtube mm. uganda mm. tebankona opposition nkiddamu mm. eggwanga uganda mm. teribangako nabaaki opposition, ba opposition. Mm. ensonga kankuwe mu ntegeere yange mm. etali mu kusembayo naawe obe n'entegeere eyiyo naye entegeere yange egamba etya mm. bw'otunula mu constitution akatundu akeshanamu ebbiri capital a kawa omwaganya banna opposition okutula mu paalamenti n'okutondebwawo kwayo nti gavumenti ne banka abagivuganya abasinza mu bibiina byonna ebiribeera commissioned ne register of document mm. n'abakakasa mu gavumenti okweba certificate of association ne memorandum of association of understanding eziweebwayo ezikakasibwa nti tuzze objectives zaffe zezino ne bakamissioning ebibiina ebyo mu mateeka bibeerayo ne leader of opposition mu parliament mm. akakasa obuwolerezi obwo n'okumirawo kwabwo era privileges zimuweebwa gavumenti yezisaawo ezisobola okutambuza nokakasa nti gavumenti ewabulwa mm. onfuna bulungi for ever since mukusaawo enkola y'ebibiina leader of opposition mu capital a nyingeri ekinana mu ebiri capital a aweebwa privileges zezimu leader of opposition mm. ezagala okutuuka ku mutindo ogwa prime minister level kyobalawe bwemmotoka ezo zimpe enkoni kind of mm. omusala gwe gubeera wagguluko okusinga ku bamebwa palamenti abasigadde privilege ezize zonna ziba ministerio mm. era abamunene mm. abalibwa nti oyo pulezidenti wokuvuganya oba gwe tuyita shadow government mm. yabagitwala ontegedde ever since kacyanga tuteekawo leader of opposition mu gavumenti okuteekebwawo kwayo hmm. abantu tebamutegeera bali ku ludda lw'okuvuganya hmm. buli omu ajja ne gadibenga lyewuwe kyovula nti buli head of department mu kibiina kyonna gyali ekivuganya gavumenti eba eriko ayogera ebintu bibye oli taliiyo ensobi zijja hmm. gavumenti etwala ettaka e government ettaka yagadifula lya abantu mm. abantu battiddwa ngaekitta bantu ngaabasembwe baali abakatuliki abattibwa mu babishops ekyeyo ekijja ne kigwa olw'abantu enjala okuba gavumenti efuddeeyo leader of opposition emirimu gyabwe gyalirabikidde mu paalamenti kubanga ekirwaki obukulu bwa paalamenti mm. obuyinza bwerina businga kuba pulezidenti mu kuyisa kw'amateeka mu ggwanga lino era bakugamba akatundu aka mwenda 98.1 nga seerabidde 98.1 bwemba seerabidde mu constitution i stand to be corrected kannyonnyola hmm. asenti bweba otuladde wa pulezidenti akusibwako kw'omukono ne flopping emirundi ebiri bibiri byakusatu biragibwa paalamenti bituule biyise amateeka bwe kulw eggwanga ne bantu abalituddemu nafuka da nafuka da baba na mama mama kana banga mama baba na tunachi wakati wote tunachi wakati na wote kana kana kana kana sija ba makwadari ya kabisa mtoto unaona unaweza yo jaribu kisa yo kana makagange sete nzenzi so nzenze mbonye mbonye ndachi mayati nembizi ndachi tebera nakugamba toyuza kubera mu makamo akwatema Esa de kwazi sonda de kuzi. Mama ngenda kusibe. Omuntu oyo. ebitnkendigenzungugenda okiwase gendaokiwase omusajja mututte tegeera kaakati byonna ebizze bitambula mu gavumenti hmm. leader of opposition tavanga mu statement ya denege eyamba bantu kulwakakasa kintu ekyo is a leader of opposition wabula abatise mwantula mu palamenti enyingo yeyasigalamu ya 82 capital a yeekuwa buyinza hmm. wabula ate atudde mu position yenyingo eyo mputte tewaliwo neeki kikolebwa opposition ate abali wabweru w'okuba mu paalamenti abatudde mu bibiina by'ebyobufuzi ebiri ebivuganya gavumenti nabo obuweereza bwabwe tebunnalaga bulumi butegeeza ggwanga wabula batambulolwa interesiti z'obulamu bwabwe tebanna bakuyimira okulwa muntu wa wansi neggwanga singa baali bali ekyo kye bali ate abavuddeyo nga basegirinya ne bavayo nga baani oyo ba, ba, ba, ba, sewanyana n'abali mu kiriiki eyo mm. bwe mwali tuse mu paalamenti okwevulunga mu ttaka n'ettosi tebyali baddeyo mwali badde mukozesa magezi kubanga eri mubadde mubikola nibategeeza nti mulina obuyinza n'amaanyi agasobola okuba nti musobola okwogera mu gavumenti katubateeke mm. mu position ebanja ansard ebinaabeera ku likodi ate era mukyevulunga mu ttaka eyo opposition nkuwulira netunuulira opposition yali baddemu amagezi nega nti bwotunuulira abaana bali n'okwakanya kwabwe olwaliraa neŋŋanga museveni okumuggyawo mm. tojja na bujega bw'amaanyi magezi ge gakuba banalwanda abo empapula ze zirina okubaazisibwa kyova nti neesiba ku nyinga eri naye nga nti abaopositiyon abaagala eggwanga lyabwe obuyinza buweebwa bibiina bya byabufuzi okuva mu kyenda mu etaano bwoba buweebwa bibiina bya byabufuzi mmwe kennyini abaliyo abategera mu opposition mwekwate ku nyingo ne 10 points program enale muzejje nayo ne constitution yaayo mujja kugibotolamu ebituli okusinga amanyi gemwagala otulaga nti wetuneyiwa hid park nga bategeeza abaganda okugenda eri mu london nebategeeza nti tubadde tumanyi nti abantu mmwe betegwatta nammwe ngaabangereza mulina amagezi n'ekitiibwa era musobola okkigaba n'okutegeera bannammwe mu sifeyazi zaabwe naye kyannaku hmm. nti ate tubategedde nti mwetegeera mwekka temulina mu magezi ga nsibo gamanya purezensi y'amawanga malala kabaka mmazo muwangangusa mutegeza mm. tugende mu Hyde Park twekalakase kabaka butwali tumujano kolenda gantu agenda mu Hyde Park eyatwala kabaka tumanya li governor Cohen na bwacho tuba twagala okuza kwa kabaka tubategeza nti se Hyde Park kusaza mukwanda gano tuddeyo nga bwe twali ekyo kijja kutumala bungereza neryokka eswala oluswala olw'omwanguka entegere eyo yabulirawa olwaleero tulina bagenda mu haidi park kwekalakasa so nga ate amagezi ag'empapula agateekeddwa tuteekebwa mu nkola okuteeka mu paalamenti bagalekawo akutegeza nga bwalwana oba musiru mujega okwo si kulwana lwa ggwanga eyo interesiti yo lwakumanyika olwaleero twetaaga amagezi bayibuli gebagamba hmm. amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna nabwe kituna ebyo byogalikibwako byammwe amagezi gemuteekeddwa okuba nga mwaba opositioni bame ba paalamenti galina kuba mu mpapula okusobola enrm okugisuula nogikubamu ebituli kaakati museveni ovaamu statement ekutegeeza nti abo Hmm. bannange era mbamanyi hmm. amaze okukakasa ebigambo byange bulijjo byembategeeza nti opposition museveni yagituteerawo tetulinawo opposition opposition egenda okujja nebanga etegera ekyokukola mm. egenda kubanga esose kukola bino wammanga kwetola ggwanga kumanya ensi yetaaga ki abantu abatuddemu baagala ki nfuga ki gye beetaaga era bwetaaga gavumenti ya bwetwalibwetya ebirowoozo bintu bikuŋŋanya nebiteekebwa mu manifesito ne constant jaza etya bweteekeddwa okutambula enyigirizaawa mateeka ki agatomeregana likewise nebabe ba palamenti abatuddemu nga muli ku opposition ekyo kyemuteekeddwa kutazaama constitution obuyinza bubabwebwa mu nyingo nnamansanvu musanvu nti paalamenti we eri ereetereddwawo era mu mateeka mu ggwanga uganda ejja kuba nga kyakkalwe hmm. okubanga amateeka gonna agayisibwa geego ne batuna akatundu k'ensanvu mu omwenda akabakwasisa obuyinza bw'okukyusa constitution na buli tteeka eritomeregana temunnaba nakwogerako ebyo kusawo magezi kugamba nti bwe tuba tulina obuyinza buno buli kye twetaaga okukendeeza ku manyi ga executive fe tutuula mm. bwe tuba twetaaga okukendeza ku manyi ga judiciary palamenti yetuula mm. like was boke nyini be batuusa amateeka agabatwala naye ate bo babateesa amateeka agongeza esente gababawaggulu ate agatunuye omuntu wawansi gaba tegalina kyegakola nalabyo embuda embuda kiyonal yavuddeyo neyekangabiriza nga bwatunulidde ku nsonga z'abasomesa Hmm. wajja okufaayo ennyo okuzikolako hmm. era n'okutegeeza bana palamenti bonna okkakasa nti omusomesa agwanidde okuba kyafunanga kyatteeka hmm. ebbanga lyamaze mu palamenti asiwuse busiwusi mwana kuddugaalirira temuliimu kyamagezi kyonna kyeyogedde nga kiwa oba emathias mpuuga nga temuli kyamagezi anti yoludde oluvuganya gavumenti oba yempungu sima yempungu erinya eh? mpuuga hmm. amagesi si byebyo hmm. ako kyekyo bakiyita bandabe kunoonya butaala paalamenti eddemu etuule hmm. etunuulire eggwanga lyetaaga kukyusa tya mu agensi za gavumenti zonna negamba nti omwaka guno gugenda kuggwako n'ekisanja kino kyonna ekyemyaka etaano tugenda kuddamu kwaza waawali ensobi mu gavumenti yaffe mwe tuli tusobole okugezaako okuyamba ku museveni kubanga byakola tabitegeera ge mazima amatuufu tabimanyi naye bw'abapokera ensimbi ne zijja ku akawunti zemutaakoleredde buli omu n'abatika omumwa ne mutunuulira ekyo kiteekeddwa okukolebwa ne mukiviirako ddala kompulitire ne muteekawo entegera yamu egamba etya abaffe twajja n'ebizibu byaffe ate twasasa mu constituense batusaba sente nyingi nza naye nobukadde bisatu nteeka okusooka okweyozaako ennaku oli mujaga era omugwagowavu ate na mwoyo gwa ggwanga bayibuli gweyogerako okusavinga okwo hmm. kwabulirawa mwaba opposition abegamba nti opposition bwemuba temukolera museveni kakati nno bagamba ndi he who asserts must prove ebyange mbikuwadde ne museveni ateekwa okubanjibwa nga mwegaana ekintu ekyoba opposition mumugambe nti mukama waffe mm. kakasa nti ddala opposition yiyo mm. nkakasa jja kujjayo empapula nammwe mujja kuba mweyerudde mugambe nti ee eh, eh, ajja kubateerawo bonna abadde bagenda gyali kiro misana saa munaana kkumi kiro misana saa munaana kkumi abagenda okufunayo obuyambi nobert mau hmm. njagala mm. kubuuzaamu katono mm. museveni tomumanyi gwe wa dp si munywanyiwo nobert mau mbuuza mm. besige mm. how many times gyosisinkaganye museveni emirundi emeka tomumanyi njagala kubuuza bidandisali kennyini oyajja n'ekibiina kya ppp hmm. nga guwali obaddeko ne minisita wa museveni owaliko gavumenti eyajja ne system egamba atanabako atalina kyeweekoledde hmm. ayagala okubaako kyeweekoledde eŋŋomba eyo gwe wagireeta naye oluvannyuma olutekawo ekibiina kye kya ppp how many times zowandikidde era nemusisinkaga ne president museveni ajja kubaabya nammwe musigale nga mazima ddamu kakasiza nti muli bulere kale ye bwaba akyogera fomalita agirina n'enkola hmm. gy'abaddemu ateka okubanga ajja gikakasa kwabo kubanga statement ye esobola okumuteesako obuvunanyizibwa nga palamenti esituse ku leader of opposition mu ntegera yaabwe kitwagala pulezidenti akakasi oba takakasiza tewali mulimu gonna gujja kola omu palamenti asooka ajjawo statement yo nti tulinga abataliiwo naye ajja kubaabya ebyobufuzi yabibasinza yamanya mm. nti bwe mba nzita eggwanga lino obuyinza paalamenti erina bungi nsooka kutta abo abaffe abaalikaayanye nga baali badde bamaanyi nga basinza kw abantu ababasindika mu opposition n'okujjaku ebyo gye bawangulira ate yaali badde buganda nga gwe mutwe naye n'atutegayo mukono kale abadde kirwenibo ekinywa oludda n'oludda kinywa ku ggulu nekisimba mm. ne ku nnyanja eyaalitonnye ne gye gaalina okuba wonna kinywa mm. ontegera bulungi museveni has been a rainbow mu bibiina byebyobufuzi hmm. bwakunyonyola ekyo hmm. ali ebitundu kikumi kuli kikumi nga mutuufu ategeera ebyobufuzi neggwanga bwe litambula we have no opposition at all teriwo bebasiperinga n'ekyokwogerako Museveni nakola incident eh, eh, kabaka eh, atajja kugenda bugerere hmm. Saudi yali mu parliament yakyogerako wabula abakopi bebasibuka naga nti kijja kuba kabaka lino gwangalye nibayogera ku statement yettaka nti emtaka litwaliwe bame ba parliament emwami batike bantu ffe twava ne twekalakasa nti abaffe waliwo endagaano y'olwende tusibaga wano bino temwabitwala butwazi nga mubiguze mwanyaga binyaga bidde waffe palamenti ebatisa emiki emimwa ne bayogera ku mwanyi okuba nti ziwandiisibwa mm. analimange mwanyi mm. tebanyega ne bayogera ebigambo bingi ebitafuddeyo palamenti kubaako kyenyonyola yadde okutunulibwa esente zibbibwa ezoperationsecretion awatali makulu kasoli natuuka okubanga walubala lumu nebala byonna oli natanyega wabula newuunya era nentwala entegera eno kugibuuza kwa bannayuganda abanda ne bakwata segirinya mm-hmm. ne sewanyana mm-hmm. parliament opposition nesitukamu negamba nti we are not going anywhere not even to sit enemo akugjako abo nga bamaze okuteebwa ababiri abo abajega bazitowa eggwanga lino ne muleka ate incident eyogera ku ttaka eggwanga eryawamu n'obutulo mwe yemuva gye musibuka nga museveni agisawo nti ettaka alitwane mutanyega Sam Mayanja afudde mu bujagalavu bwe minisita omuto mm. era nga bwali omuto n'obutegevu bwe buto bwakito naga nti ettaka mu nnaku kikumi gavumenti eritwala yakasembayo kuvayo ku sebufu bwangu n'amugamba nti amugeraganya nekwe tuyita malcom x embuda okuba mu butegevu obwo naye bamunera paalamenti bonna batudde mukifi oba mukita jurisdiction eva mu buganda hmm. tekuliko batwatekayo banyolo simanye simanyi onyumiza opposition nti weeri hmm. eyo opposition erina n'omukulembeze leader of opposition yatudde mu 82 capital a emuwa obuyinza n'enkizo okutuna ku gavumenti ne agencies zayo zonna gye basindika sente in shadow government gyaba alina kyonna ekikolwa mu gavumenti naye akiinako omukono biki museveni yakoma okunyaga kw'ensimbi gavumenti ekesesa agents okufa byonna weebiri naye mu asirika bw'abateekako ekigambo ekyo nze nkitwala ebitundu kikumi ku buli kikumi nti opposition ya museveni ebbanga lyonna nga mu byobufuzi bwe mbadde njiraba ne bwe mbadde mbibanyonnyolera kale mu kyo ku ekyo <laughs> njagala kutegeeza gwandaba nga nsizide ku online media uganda hmm. opposition egenda okujja ejja kusooka kubaamu katonda kutamisa abwe bakulembera hmm. olutalo lwa kinana mugumu kinana mukaaga okugwa kwawo kituyita golidawo lutwale nga otalwe lumu olwa france mm. luyegugunga lukumu lunana lukumu lusanvu kinana mwenda mm. okusobola okutunulira butya bwejjawo enkola ey'obwakabaka the french revolution hmm. nfuna mm. bulungi abantu bwe bekyawa okugenda okuyingira mu nsiko tekyali kya lunaku lumu kyatwala akaseera nga tujja tutambula ne tusembe ne incident enkulu okubba kwakalumu kinana watali demokrasi n'okutunulira ebyo byetagisibwa okukolebwa ne tuyingira ensiko ne tuteekawo n'ennongoosa ezigenda okujja okulongoosa ebyo omufuna bulungi tuzze tutambula naye nga tusinzira ku lumi bwe twajja tuyita mu gavumenti okuva mu nkaaga mu ebiri up to date bwe bugumikiza butaddeho gavumenti eno okusobola okuwangaala naye ate ebisobo byebimu bye tuzzeemu onfuna bulungi kiba kitegeeza nti fe obutayogera n'okuba nti tuba tusemimwa gyaffe tetunnafuna kitunyiga kitutamisa kusobola situkiramu kubanga teba nsonga etya katonda bwanagiteekawo neggulira ereetera emyoo gyabantu okuga nti aa ekimala kimala the race up awataliiwo nsonga yonna mm. esobola okuga nti museveni n'abannaluwanda ekyo kimala mbategeeza ebigambo bino mm. french revolution ensonga ezagireeta teyali ensonga emu mm. kabaka kumutemako mutwe wabula entonokeze yasembayo nga mbi yayita ku county mirabu weyaga nti acarwisme the restrugs of the french monarchy mm. ngenda kufuna ebisimuuzo bya bunga falansa lwaki nti kabaka ngezezzaako mulabula aganye naye ate ekigenda okutta bufalansa bwe busirusirwa mukyala wa kabaka statement yasembayo mm. emigaati bwe giba gigula bbeeyi nnene mm. mugezeko kugula keke wakati wabiri which is price or costly gamba nti keke naye yabaga nti emigaati wegiba gibalemye mm. mugezeeko keke ngalinga agamba nti keke giye sente entono ekyo kyatabula france mm. kabaka asembayo omutwe bagutemyeko nja kubagaliza emirembe gya katonda mirundi okujjako ngaolinakyobuuza ne opposition okusemba kwacho Museveni kye bataddeko mm bwana jaye mpapula za jimbadde muzungira ate bine bibina onalebo ebina bitya tebiliwo nganda bange ebiliwo onalebo formalities formalities si bibina bebyabufuzi mm Ah, si bulawo nalebo bana online medias njaga kusembayo nebigambo bino mm. nti nina channel 56 ennyonnyola obufu akawunvu n'akagga hmm. okutegera eggwanga lyo uganda ne states ekumi nesatu bwe ziyimiridde n'obuwanga 112 hmm. mu kusemba kwaki ejja kusomesa federal system hmm. lwaki twali badde twetaaga federal system ngaomaze okwetegera obufu bwo yeggwani esees 13 ezo bwe ndiba mbuulira enjiri ndisokanga nabamunju nabwe kityo natandika n'ensonga ega nti njasooka na buganda nsobole okunyonyola akamvu n'akaga buganda kyeki era yeffe baani sovereignty yaffe egyotusogerera ku buwangwa ennono obulombolombo n'empisa n'olulimi tugattako ekyomukaga e administration y'obwakabaka bwe zizetambula gye tuyita obufuzi nabwe kityo mu nnyingo ezo akawunvu naaka gatujja kukateekawo likewise ne sitatisi ekumi n'esatu ziri bwetyo tujja ozisomesa nkinja kyatwala ku myaka esatu oba etaano okusobola okumalayo ensonga eyo tugenda tutuuka bbiri abiri mukaaga ngaensonga emaze okuguka ngabo tugambe ni waffe mu dini tibi izni rahman hmm. nga katonda akkiriza nja kusomesa mpaka bbiri abiri mwena hmm. oba mwesatu ebintu ebijja kuba sitese kumi nesatu ziweddeyo hmm. omuntu nga bw'aba akayani ekigambo ferosystemu akitegeera butya bwe bali batebanzise oba bba okufa nja kukwagaliza emirembe gya katonda emirungi gwena abadde ku puroguramu eno oli waddemba okusaawo ebyo ebivuma nga bweoyagala naye mbategeeza nti okwanukula kwange tekujja kuba wabula akaseera kaliba katuuse ngaobudde bubaletedde okuyiga mulyegatta ku bigambo ebiriba byogeddwa ataligenda kuba nzenzekka hmm. n'abagezi abasigadde abagenda okuvaayo katonda bankumi bwati wabadde eh, honarebo jakana sulaimani naduli pureezidenti w'abantu 226 atera <coughs> omubaka we hmm? eh, uh, mpozi kyali kitundu ki mpozi kyali kitundu kyomubaka waawo nali nvuganyiza mu nakaseke centro eh. katate wano ndi luweru w'obulenzi mm. bwensibuka kubanga wonna nzikiza okuvuganyawo mm. kubanga eri yali district emu nezikuvaamu ssatu mm. luweru nesigala nakasonga negenda mm. nenakaseke nekolaki mm. katate banziika eri mm. mu mm. sawusi eryalutema kuzinvuganya mm. obujajja webuli mm. ate era nemu central mm. eyange mwenavuganya era mm. okubanga ate central ddamwe banziikira ddala mm. naye ate obujajja bijja bikulu ate biri eno mu sawusi kati ate obulenzi hmm. eri mu luweero mukatika hmm. mu mwendi wano katika mu south hmm. nawo ndi wadde mbavuganya okubanga ate amakanda wenkulidde ganfula omuttaka owolubeera ate n'amakeera mwegali kale ekyo tekyali badde kikulu birowoozo bye bitugatta kwabwe tulina okutambula nako museveni yajja mu nalwanda eggwanga uganda mubatalina luse twatunulira bwongo mu ntandikwa bwe yajja nabo Ontegera. Ontegera. Na shino tituwala nyonti gundi ya kulidewa no ati ya vaji ndi ya tebichi. Magesi chiga gendo gata kuchitundu cha fe. Obuwa kaba kafuote webuwa akula. Nga tebuso sode chuvana tidaudi ochenge ya liya aweleza. Ilanga achiki lida. Mm. Katuandaba uwa mukisa. Katuandaba uwa mukisa. bwatyo mbadde muzizaayo kubanga abantu mumugamba nnyo nti no 226 ah, mugenda kuba mumuyiira obululu e, eh, naddaladala eno gyayagala okwesimbawo ah, ne financial support mumugamba aa ah, onaku kasalu kyabweruti nasalawo nti nazze kuba mp saidi zeno gyendi ah, mujja kuba muyirawo enthimbi abeere nga agenda mu palamenti ya uganda ah, yekumi nemu abeere nga abakiikirira mwe abantu be ah, musabusikribinge ku kyanoe gibagambyeyo ebyobuwangwa byokka byokka temusuubirayo bino bisimanya bino bino bino simanya byabufuzi tebigenda kubeerayo munoonyeko ku fresh media uganda munoonye ku ken media uganda e, munoonye ne ku channels e, eh, nungi era namwe muba muzimanyi nti eno kyano nungi sijja zikubira kalango ah, naye nga mugende muzikole ki muzinoonyeko nebasponsa bange ah, screen zaabwe kweziri awo ah, enamba zaabwe kweziri ku screen mugende maaso wamu n'okuba nti mubakubirako eh, balina ebintu bingi nnyo ate birungi nnyo nze okusooka okuleeta wano omuntu mala kumunoonyereza ebbanga nanoonyereza honorable jakana sulaimani nadudi okumala almost emyaka ngaebiri naye nga mumunoonya mwekenenya paka abantu webaŋŋamba aa ono getwagala tutandika okukola ki